な people.

Música you. Exato. Rodolfo Elías, Adore y Camus, un niño asustado. Quiero pedirte que derrames toda tu bendición a todo mi pueblo paico, a toda mi comunidad, para que en el año 2019 seamos una comunidad unidos, organizados. Asimismo, quiero que derrames toda tu bendición a todas las autoridades, para que saquen adelante a su pueblo paico. Gracias.